Witam serdecznie. Jestem Dafu, ze mną jest Kubunio. I gramy obrońcę. Tak. Tydzień chyba dziesiąty tam był. pressure skauta. <laughs> Już nie ma. Już nie ma. Nie będzie miał. Chyba, że kupi. Ja ich nie widzę przez te krzaki. Topię się. Pisto. No. Dobra, idę pogadać z Karolem. Nara. Nara. Nie wracaj. Let's keep the momentum going. Nice, that's bro. Niezły skin. Christ, it's a big boy coming your way. Z twojej strony pewnie będzie. widzę go. A tu jest. Pierdzielaj gościu. A Kurde. Jest mi granat. On jest tej beczce chyba już. Prawie. <laughs> nie strzelaj. Nie strzelaj. No dobra, niech strzela. Doing great. Jeszcze... Uch. They're bringing in the big guns. Was das ist würde. Czy gdzieś na górze jeden był? Eee. Jest na górze. Tak, tu jest inny jest. Nie mam ammo. O. o, o. Ja nie żyję. Dobrze. Udało się. To wszystko. Siema. Siema.